ሙሽሮች እንዴት አምረዋል፣ እንዴት አምረዋል። ዛሬ ሰርጋቸው ማሻላ ሆኗል፣ ማሻላ ሆኗል። በረሱል ኒካ አስረዋል፣ ኒካ አስረዋል። የእኛ ሙሽሮች ማሻላ ውሏል፣ ማሻላ ውሏል። በረሱል ሱና ኒካ አስረዋል፣ ኒካ አስረዋል። ተሳካላችን ሙሽሩ ወልዶ ለመሳ ሙሽሩ አላ ያብቃችን ሙሽሩ ፍቅር ሀብታችን ሙሽሩ አያርጅባችን አትኮሩ በነብሱና አብራችሁ ኑሩ። ሐዘን ይወገድ ሁልጊዜ ሳቁ። ልጅም ወልዳችሁ ለመዳር ብቁ शान शान ይዟቻል ኒካ ላሰሩ ሸይጣንን መርቻ የኛ ሙሽሮች እንዴት አምረዋል እንዴት አምረዋል ዛሬ ሰርጋቸው ማሻላ ሆኗል ማሻላ ሆኗል በረሱል እስከ ዘላለም አይለያያችን እንዲዳላችን አይለያያችሁ ማሻአላ ሆኗል፣ ማሻአላ ሆኗል። በረሱል ሱና የኛ ሙሽሮች እንዴት አምረዋል፣ እንዴት አምረዋል። ዛሬ ሰርጋቸው ማሻአላ ሆኗል። Rasulullah